Pasear por Barcelona es maravillarse ante su arquitectura, su gente, la diversidad que ella rodea y sus barrios cargados de encanto. Justamente uno de sus barrios fue el que nos trajo hoy hasta aquí. Quienes caminan por Plaza España no sospechan que una revolución se está llevando a cabo a pocos metros. Esta revolución comienza en el 2011, cuando Albert y Ferran Adrià se asocian con los hermanos Iglesias creando un nuevo modelo de experimentación gastronómica seis conceptos diferentes en un mismo lugar, el barrio. En el capítulo de hoy conoceremos a Fran Agudo, jefe de cocina de tickets, quien nos guiará por este restaurante que nace con el objetivo de rendir homenaje a las tapas y al tapeo como filosofía de vida. Bien. ¿Cómo estás? ¿Bien vos? Bien, bien, bien. Bueno, estoy buscando a Fran. ¿A Fran? Sí. Fran, ¿te buscan? La eh, estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien tú? Bien, bien, aquí trabajando. Sí, ¿no? Tickets fue el primero de los seis restaurantes creados por Alberto Adrián. Muchas veces fue considerado como el bully del barrio. Pero hoy en día es un restaurante con identidad propia, que ha evolucionado constantemente hacia una propuesta más sofisticada y creativa que no pretende ser la herencia del bully, porque Tickets es Tickets. Un proyecto que inicia como un bar de tapas y que busca que la gente, cuando vaya a comer, la pase bien y disfrute. Tickets es un sitio que abrió en 2011 eh, como bar de tapas ¿no? y que intentamos pues, eh, que la gente cuando venga a comer se lo pase bien y disfrute con lo que hacemos y, un poco tratando muy el producto. ¿Y cómo se manejan? ¿Tienen un menú? ¿Degustación? ¿Son tapas que cada uno puede eh, pedir a elección y se lo va armando su propio menú? Entonces la diferencia que tenemos con todos los restaurantes es que no tenemos menú. Entonces le damos la carta al cliente y el cliente tiene la libertad de elegir eh, lo que quiere comer o incluso le podemos eh, diseñar un menú sorpresa en el cual eh, podemos ponerle cualquier lo que nosotros creemos que le va a gustar más al cliente. Y... A Tickets no le han faltado los reconocimientos. Y es que cuando un restaurante cambia la manera de entender la alta cocina, no puede pasar desapercibido. Por cuatro años seguidos ha tenido un puesto en la lista The World 50 Best Restaurants. En 2014, Tickets recibe una estrella Michelin, la cual la ha mantenido hasta la actualidad. Y en 2016 obtiene tres soles, el máximo reconocimiento de la guía Repsol. Sus galardones se contraponen a su estilo informal y sin manteles, llenos de fantasía, imaginación, luces y espectáculo, proponiendo un nuevo modelo de cocina de alto nivel que se acerca más a los comensales. ¿Y qué papel juegan las bebidas, digo, la coctelería, los vinos eh, en el restaurante? Pues es una parte muy importante también porque intentamos que la gente pues guste, eh, deguste pues eh, cantidad de vinos o incluso un cóctel. Siempre tenemos lo importante también del, grupo del barrio que cada restaurante tiene menos bodega, tiene su zona de coctelería. Y eso también es, importante porque puedes darle al cliente algo diferente también. Y esta palabra que identifica tanto a tickets como divertido, ¿no? El restaurante y la experiencia. ¿A qué se debe? bueno, se que pues, eh, es un restaurante que está abierto, es un restaurante en que el cocinero, el cocinero y el camarero justo están sirviendo con la sala, eh, toda la comida pues eh, también tiene una parte divertida en el cual pues puedes comer con la mano, puedes desde la vajilla, desde el ambiente, de la música. ¿Y este sector que tenemos acá, qué, sería? Esta es la parte de la presumida, ¿vale? Que es la parte, presumida. presumida. Sí. Que es la parte más grande, digamos, del restaurante, ¿vale? Son cinco zonas. Tenemos la parte de presumida, parte de Nostromo, la parte de garaje, snacks y la parte de la, bolsa, que es la parte dulce, donde hacemos los postres. ¿Y en la presumida qué pasa aquí? Bueno, pasa lo mismo que en todo eso antes, menos en la zona de postres, porque es la zona más grande, ¿no? Digamos que es donde, el único sitio donde tenemos la barra, que es donde está el cliente comiendo y es más directo, y luego tenemos las mesitas más, más pequeñitas, ¿no? Digamos que aquí es todo donde, donde la gente come, donde más, más, eh, más privado, por decirlo de alguna manera. ¿Y los otros sectores podemos ir a darnos...? Y esta parte de aquí es la parte del garaje, que es la que te digo que pues, es un poco más, más amplia, ¿no? Y donde hay mesas más grandes. Y es donde tenemos pues, las tres partidas, ¿no? que son la Nostromo, que es la parte fría, snacks, que es donde, donde empieza todo, y la parte de parrilla, que es donde toda la comida se hace al horno de carbón. Mm, qué, interesante. ¿Cómo hacen para ir cambiando eh, las tapas? Bueno, nosotros nos guiamos un poco también por la temporalidad y por los productos, ¿no? sí Si, por ejemplo, eh, ahora empieza el tomate o empieza el espárrago, pues utilizaremos siempre ese plato. ¿no? Lo que normalmente hacer es empezar la temporada con un plato que ya tenemos conocido y cuando ya empieza la temporada fuerte de ese, producto, como pues en el caso del espárrago, pues empezamos con el plato nuevo. ¿Y cuántos comensales dan de comer? Entre 85 y 90 ahora mismo estamos dando. Ah, Menos el sábado que hacemos doble servicio y hacemos alguno más. Y tuvo una evolución Tickets desde que abrió en el 2011 a Sí, bueno, eh, al final ha ido todo evolucionando porque, como te digo, empezó con un par de etapas. Sí. Y tanto nosotros como los clientes pues nos fuimos exigiendo un poquito más y nos dejamos un poco llevar y fuimos eh, cambiando un poco sin darnos cuenta la, experiencia de comer en tickets y, también la forma de cómo comer, los, de cómo son los platos. Todo cuando empezó era un poco más para compartir, era todo más individual, pero bueno, siempre con la misma, con la misma esencia. Visitar tickets también es conocer la dulza su contrapunto dulce, donde el techo se convierte en el protagonista del espacio y nos recibe con una explosión de color, fresas, frambuesas y cerezas gigantes, sumergiendo los comensales en una atmósfera que los transporta a ese universo mágico de los cuentos infantiles, donde los dulces tienen un protagonismo especial. Un poco más relajado, ¿no? También en versión eh, tapas. Sí, intentamos también seguir un poco la, línea de, la parte salada, digamos, pues cosas para comer eh, con la mano, cosas frescas, cosas eh, con, chocolate, cosas grasas también. Y también intentamos que pasen cosas, ¿no? Pues eh, desde trucos de magia, desde algo que se da al cliente desde, la mano del cocinero. Sí. Es que lo, lúdico siempre también está muy presente. Sí, tampoco, nunca dejando de lado lo que es lo importante, que es el plato, pero, pero siempre intentamos un poco darle un toque. Es evidente la importancia de la pastelería en los restaurantes de Alberta Adria quien fue nombrado el mejor pastelero del mundo en el 2015. Junto a David Hill, jefe de pastelería del Barry, darle más protagonismo a la tapa dulce era algo que hacía mucho tiempo tenían en mente. En Tickets los postres se viven de una forma particular y Javier Aguiar, jefe de pastelería de La Dolza, es el encargado de mostrarnos la magia de los postres convertidos en tapas. Pues bueno, solo esto es el Tickets, Mundo Tickets, y vamos a presentarte a Ferran en la bodega 1900. Dale, vamos, vamos. En el próximo capítulo, Chefs TV te presenta a Ferran Soler, jefe de cocina de Bodega 1900, restaurante que rinde homenaje al pasado y a la tradición de la cocina catalana. ver, siempre ha tenido la, la ilusión de tener una bermutería, incluso alguna vez nos ha comentado que le gustaría morirse en una. <laughs> preparando un plato de anchoas, un plato de mejillones. Pero lo importante es que Bodega es un sitio pues, para, totalmente diferente para, de clientes, ¿no? de lo que es Y al final es eh, un sitio donde se cuida mucho el producto, donde se mira un poco también las, técnicas tradicionales, como el escabeche, como los marinados. Y al final es un sitio para estar a gusto, sin prisas y, donde comer muy bien. Y lo tienen enfrente. Justo enfrente, sí. <laughs> compartimos, compartimos todo. Claro. Next.